yanımda olayım. Kim bana? Neyle? Farazda mı sarar? Evet. Sen çıktın mı? Hani? Hani? Tabii. Hani hey! Düy düy düy gitti. Düyü ver şuradan. Bir yandan bir yandan götüresene. Hani? Sen bir zaman gitsen. İki uşağı yaşadın mı oğlum? Kuyruklu, kuyruklu zor zaman mı? zor zaman. Ben ona elden olsa... Hani bereketini versin Allah. Yıkma sonra yıkan katasla. Yeni ölçeyim sonra. İyi, kötüler. Ya, kötüler. Yıkma mı? 1. 125? 5 18. 5 kilo ketki. 118 118 kilo al. 118 kilo. 118 kilo. Qani mashin qani olib berasizmi? Yo'q, qani qanqisin mashinani bestirib, to'g'ri yuklimish. To'g'ri, aftaram. Chegidan chiqdi. 118. 118. 118. Atacan Ağrı gene senden çok Ne Ya şişim. Bu da bana sana. He çok tutma. 25 ku 5 kadar sana. Ben ben ben. 120 kadar. 120 kadar. 120 kadar he. Kim gibi tutma sana? Siz gel şurada mı? Kameraslarımdan şuradayız. He, bulan tabağımızda. Ya Cemil'in anamı da var. Kimse Tamam. Tamam. Tamam. Kanallar çıktı. Adam olup olan bak. Hey içine ötüp oturun ilk tamam. Hani yazılı olamazsın ki ilk tamam. İlk tamam. İçine oturun. Gazeyin gazeyin. Yüde altlık maç şut boladık mı? Oldu. Kamera altlık mı? Evet. ortasına. Şurada, şimdi video aldı. Şurada. Şu, çurbalanaya mı ne teyzeler? Yedemez mi? ha? Erkek yaballanmış burada. Sırtta kasın bir şey. İçine su yanmış şuratasın onun içinde. Oğlum var mı? yok mu? Sana göstereyim. Kanaya taşı vallahi gel. Kanaya yapışmayın. Şey. taşa. Ne oldu? Atabesi anlayan olsa. Ya kellesi bunu. Kellesin Kellesi kan kan tokanı tutamıyor şaka. Yazdıra var olur o da. Ya konuşamam. Kim geldi şaka? Bir şaka. Hayır güzeldi. Hayır. Kellesi nasıl gözüküyor? Kellesi gibi. Gitti yazdırın. Bu hızın gibi de bu. Bir şaka. Ne? Cem Duşan'ın. Kadana. 야, 자이나 봐, 줘. 야, 야, 얘기해 지 마마. 아, 안 들었어. 아, 그래. 계세요? 바다에 뭐 하나 봐. 바다에 가? 이제 이봐. 제일 싫은. 저는 제. 어떤 거나? Ama Ama öyle. Kim? Emreteki kim? Ben Mehmet'e ben geldim az Katar. Katar'da yüzünde o stil bu. 4 milyon 248 bin dolar. Çekil alalım. 18. Çekil alalım. 25 çıktı. 25 çıktı. Niyeyse inşallah başa yakına. Destek yazarın yemede bir bir içeme sen son yemez mal uzattı bu. Mağara. Bilirsin. Ya iki kafatsa. İki kafatsa. Aa, o varken sen geldin gittin de buldun. Yok bizim bir Allah'ım ben Allah Allah. Yok yok yok. Razı Biz 20 lira yerde veririz. ama 78 lira bak. Yüz lira. Yine bu oldu. Razı ol. İtna ettin mi tabii? Geçen Maşına taş Aa, Al kızım. Recep bak. Yaksın sen. Sen dersin mi? He anlatmışlar. <laughs> İnan bunda bakı kanca gerek çıkmıştır balasın. Ha bir tane. Allah Allah. Nere? Çakalmadan gel. Başka bir bu. Görmüyor kaldın mı? Yok. Parmağı